توجد معالجة من الراديانت معهم أشعر بقوتها تصارع ضد التوازن الطبيعي هنا احذروا اهتزاز خرجت دوري اتلس 5 اخلع آخر لاعب باق واحد ذبابة مزعجة أداء رائع إن أردت أن يتم الأمر تفعله بنفسك عجبا يا فايبر أيجب أن تتلاعبي بفرائسك دائما؟ سقطت ال spike في B. هنا احذروا ال spike تبقى عدو واحد مؤلم. السبايك هنا سلب البصر لا تدمري هذا المكان بمفردك امنحيني فرصة لأستعرض قدراتي Let's see. going to be? فليختاروا بين الفرار أو السحق القرار قرارهم هنا الأثر هيا بنا احذروا آه عليكم الهرب واحد Go اوت آخر لاعب باقي تبقت ثلاثون ثانية زرعت الحجارات استعدوا واحترسوا وسنعود للقتال أسلب البصر سقطت السبايك في الوسط حجب الرؤية تبقى عدو واحد تقدير لاعب باق نفدت الشحنات تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان لم يفهموا المأزق الذي يواجهونه بعد دعوهم لي أنا سأمزقهم إربا A. Honor. لسبايك اهتزاز تبقى عدو واحد قتل ثلاثة استعدوا لنيران الجحيم انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة هنا هنا حجب الرؤية خذ آخر لاعب باق تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوان زرعت السبايك locations. سيتذكر أشلاءهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة تبقى عدو واحد اقتلوا الجميع لتصبح مهمتنا أسهل بكثير إن رأيت حشرة فعليك سحقها الجميع لن يموت حلفائي رصد عدو في الوسط عدو في الوسط بعماء رصد عدو في A لا توجد شحنات عدو واحد تفوق جماعي بالغة السهولة نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك أحتاج مساعدة عليكم الهرب سرعت السبايك آخر لاعب باق رينا آه. آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي باق زرعت لسباي تبذيل الجبهات من محاولات الإبادة الشاملة وسأنجو بحياتي أمامها السبايك هنا Can you please come, Raina? ظلال متحركة ظلال متحركة ضعيف آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم Why shouldn't I? Someone needs to take this by I want to save Reyna. Guys, so. spike. What the fuck, guys? ابتعد عن طريقي تبقى عدو واحد أداء رائع لم أبذل أي جهد لم تتعطل أي من معداتي بعد هلا نحتفل بذلك؟ Maybe we try B. يجعلوهم يتوسلون هل أحصل على دعم؟ شكراً Thank you. سأنتزع النور من أعينهم. أحسنت. saída do ظلال متحركة ظلال متحركة أعيد التلقيم حجب الرؤية أعيد التلقيم قتلى أعيد التلقيم ازرعوا Can you please plant? تبقى عدو واحد oh, man رينا لا توجد شحنات حجب الرؤية On the spike لاعب باق Well, did you ever look on the minimap? You see it. On top, where the timer is. نقطة الفوز. إنهم هالكون. حان وقت حفر قبورهم. Alaikumul Kumul